натрийдин гидроксидинин жездин сульфаты менен болгон реакциясы иондордун ортосунда жүрүүчү реакциялар ион алмашуу реакциясы болуп эсептелет пробиркага жездин сульфатынан куябыз ага натридин гидроксидинен кошобуз ион алмашуу реакциясы жүрүп көз ачып жумганча жездин гидроксидинин көк чөкмөсү пайда болду